viime kerralla. Mulla on päivitys. Mä oon yksin. Mä en ole yksin. Kaikki on nyt taas yhdistynyt tälle... Mm, joo, tälle... Mutta... Mikä muu on muuttunut kuin vaan se nimi. Ja myös, se, että kaikki tuli takas.